глибоке, це гарне затишне село. Свіже повітря між глибокими лісами спів птахів. Знаходиться в Ужгородському районі біля Нижнього Солотвина. Сьогодні у селі проживає близько 600 мешканців. Багато з них етнічні словаки. Місцеві жителі переважно греко і римокатолики, але оскільки вони ходять до церкви лише на свята, тому багато хто не знає істину Євангелії та Біблії. Через це багато впали у пияцтво та самотність. Але Господь почув богі душі і відповів на їхні молитви. Господь показав силу Євангелії через наших братів та сестер. a koçtu? Wow. На початку було слово, а слово було у Бога і Бог був слово. Змінюємо серця наповняй їх серця. Ну я заболел. Ну, конечно, заболел. і зараз відповімо на питання, як я можу допомогти. По-перше, брати участь у нашому служінні та бути свідком Євангелії. У нас проводиться молитовне служіння тричі на тиждень. Середа о 14-й годині є молитва по Біблії. Середа о 17-й годині є читання та розмова по Біблії. П'ятниця о 14-й годині є молитва за різні країни. Також у нас проводиться недільне служіння о 15-й годині. По-друге, молитовна допомога. Ваша вірна молитва спасе село від глибокого до всього світу. Не можу та сяду літом на лавочку та сижу. Дивлюся. Папа був красний автобус, стає той коло мене. І виходить Оксанка, і мама твоя виходить. Та й приходить сюди до мене на лавочку. Добрий день, добрий день. Як ви ся маєте, ви одна живете. А я ще подумала, що то румунки ходять, е, продають е, е, <laughs> одіяла такої вони ходили, продавали, продають. Ну, а мама прийшла та йому стали. Ми сусіді, мама каже, ми сусіді. Ну, то й так ми сіли, та й познайомилися, вони мені щось допомогли були. Я то й сама Оксанка стала до мене ходити. Я Мені далеко в церкву ходити. Я тут вдома молилася, плакала. Тяжко щось мені було, і хвора така була якось. Дуже сама. Так мені було жаль самі, що дивлюся. І думаю, молюся, та й кажу, Господи, пошли мені хоч когось туйку, щоб мала з ким поговорити. Дивлюся, заходить Оксанка. До вас можна? Можна. Я принесла вам Божеє Слово. От так. І так вони стали до мене ходити, стали ми дружити. так. Бог у нас один. Треба молитися і просити. Да, Бог послухал меня так. Не забуває. Я открыла, я говорю, я пошла, у меня открылись глаза. Я, я увидела больше света. Как я вот сидела вот у дома, ничего не знала. Но вот, а, когда обернулись к Богу, І я от всіх закликаю йти до Бога. Говорю, якщо ви готові. живу, смеемся, что из такой дурной, стану такий мокрий, потім возьму е, Біблію прочитам і п'ять ляжу. Біблію, книжку. Я тепер дуже много-много читаю Біблію. Я так не читав. він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що робить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому.